き好き好き好きって言って俺のタトゥーにキスをして君にしか見せない秘密のタトゥーパズルみたいな会話はやめて俺の目を見て服を脱げ天日 十字に返すと言ってたけどあれ嘘だよ君と交わした1回目がそれを嘘にしたねえ聞いて俺この後も君といたいな嫌なら言ってなんか映画 よければうなずいてはい遊びじゃないぜいい子ちゃんたちはさっさとグッナイ日付が絡めて指先暮らしに溶けてるジェンファリッほらいだ入れたタトゥー先に見てくれる秘密だよシャワー浴びてからにするそれとも先にする俺のタトゥーにキスはして君にしか見せない のタトゥーパズルみたいな会話はやめて俺の目を見て服を脱げ唇と唇で僕のバクテリア君の中でさあ二人でカーテンを揺らそう俺 をルで疲れたかななんか一緒に飲もうかバスルームつけない電気新曲耳元で聴いて悲しいこときっとたくさんあったよね俺ついてる 超えていかない 2.5am スモールに救いくれた音楽だけど時に呪いのような感覚周り囲む妬みひがみ俺にとってただのジュエリー歪めて got m 来たのはなぜチャラそうとか言うのは誰お前こそちらついてる影でももう落ちてるガシマのモノポリー誰からの電話君を悲しませるやつなら忘れてバレたらどうする 口止めのキスをしよう俺のタトゥーにキスをして君にしか見せない秘密のタトゥーキスはこの夜へのパスポート俺の目を見て服を脱げ 君の好きなとこ10個言うね可愛いとこ優しいとこ構わないといじけるとこ生意気なとこ俺いないと無理なとこわからないことをし合うとこなんだかんだ大事にしてくれるとこ応援してくれるとこ会えない時も俺のことでいっぱいなとこ一緒に生きてってくれるとこてか全部好き聞いて聞いて聞いて来い好き 切っていってタトにキスをして君にしか見せない秘密のタトゥー君と心の中口移し俺の目を見て服を脱げ唇と唇 俺の目を見て声聞かせてああああ俺の目を見て服を脱げ街中が Forever ever 僕